turkiyaning qahramon marash viloyatida bo'lgan zilzila tufayli istanbulda ham zilzila bo'ladimi seysmolog va geologlarning ta'kidlashicha zilzila sodir bo'ladigan kun va vaqtni oldindan aytib bo'lmaydi zilzila kutilayotgan hududlarni aniqlash mumkin lekin zilzila vaqtini oldindan aniqlash mumkin emas Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqqan holda Marmara dengizidan o'tgan seysmik faol hududda zilzila bo'lishi, ayniqsa Istanbulga katta zarar yetkazishi mumkin bo'lgan zilzilaning qachon bo'lishi ma'lum emas. Qahramonmaraşda sodir bo'lgan zilzila bilan Istanbul yaqinidagi Marmara dengizidan o'tgan seysmik faol hudud o'rtasida hech qanday aloqa yo'q. Bu hududda oxirgi marta Izmitda 1999-yilda 7.4 ballik zilzila bo'lgan. Shuning uchun qahramon Maroshdagi zilzilalar tufayli Istanbulda zilzila bo'ladi degan mishmishlar noto'g'ri. Yer qobig'ini tashkil etuvchi plitalarning harakati natijasida yuzaga keladigan kuchlanish va siqilishlar yer qobig'ining ayrim qismlarida asrlar davomida energiya to'playdi. Bu energiyalar vaqti-vaqti bilan harakatlanadi. Harakatlanadigan joylarni esa seismik faol hudud deb ataymiz. Zilzilaning markazi Qahramonmarashda jamoalarning mehnati natijasida shahar markazlarida ko'cha chiroqlari birin-ketin yoritilmoqda. Turkiyaning Afat tashkiloti tomonidan olib borilgan ishlar natijasida zilziladan jabr ko'rgan 10 viloyatning tuman markazidagi asosiy ko'chalarda ko'cha yoritgichlari qayta quvvatlandi. Jamoalar qolgan hududlarni yoritish uchun 7-24 ishlamoqda. Qahramon Marashda sodir bo'lgan zilzilalarda qayg'uli manzara har o'tgan daqiqa yomonlashmoqda. 10 viloyatni qamrab olgan tabiiy ofat hayotdan ko'z yumganlar soni 12873 nafarga, jarohatlanganlar soni esa 62937 nafarga ko'tarildi. amerikalik seysmolog professor xorold tobin epitsentri qahramonmarashda sodir bo'lgan zilzilalar haqida shunday deydi 24 soatdan kamroq vaqt ichida sodir bo'lgan ikki zilzila deyarli misli ko'rilmagan hodisa o'ylaymanki biz seysmologik asboblar ixtiro qilinganidan beri bunday hodisani ko'rmaganmiz dedi shonlourfa va kelesdagi qidiruv qutqaruv ishlari yakunlanganini ma'lum qilindi guruhlar ish davom etayotgan boshqa viloyatlarga yuborilmoqda